suit أبونا فرانسيس أنا بحكي لكم من حمص القديمة المحاصرة وأنا بمثل الجماعة المسيحية اللي موجودة بهالمنطقة نحن مسلمين والمسيحيين منعيش بظروف صعبة ومؤلمة ومنعاني كثير من المشاكل من المشاكل الكبرى الجوع الناس ما بيلاقوا أكل ما في أصعب من إنك بتشوف بين أم الشارع بيدوروا على أكل منشان أولادهم من المشاكل الكبرى العلاج الطبي في كتير ناس هون بحاجة لعمليات خاصة اختصاص طبي ومن زمان عم ينتظروا وبيتعذبوا عذابات أليمة وبيتحملوا هالوضع بسفر إلهي متابعة الوضع من المستحيل بدنا مساعدة قوية وبدنا حل لمشاكلنا بعد سن ونص وشهر ونص من الحصار بتعتقد ان المجتمع الدولي راح يتحرك ونحن عم نموت من الجوع او انه راح يضل صامت لا انا <laughs> انا كمان انا اقول هذا مو معقول مو معقول انه نحن بهالوضع وما بيعملوا شيء يعني او او ما عم نعمل شيء يعني مو بس هن نحن وكلياتنا سوا يعني بدنا نصرخ يعني اذا بنموت من الجوع بنموت من الجوع مثل ما قلت ما بدنا نغرق ببحر الجوع والالم بالموت نحن نحب الحياه وما بنحب نموت ببحر الألم والموت شكرا